नमस्कार बिके वान युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आज म एकदमै भाइरल भएको ठाउँ खुम्बई डाँडा माछा माछापुच्छ्रेको फेरि खुम्बै डाँडामा जाँदैछु पोखराबाट घाचोक हुँदै खुम्बई डाँडा पुगिन्छ घाचोक एकदमै पर्यटकीय गाउँ रहेको छ यहाँको झरनाहरू यहाँको मनोरम दृश्य हेर्दै हामी खुम्बै डाँडा उक्लिनेछौँ नमस्कार हाम्रो यात्रा चाहिँ पोखराबाट सुरु भएको थियो र अहिले चाहिँ म हामी दुईजना छौँ अहिले यो तल देखिएको गाउँ चाहिँ घाचोक हामी पोखराबाट घाचोक अहिले यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै एक घन्टामा आइपुग्यौँ बाइक चाहिँ यहाँसम्म आउँछ र यहाँबाट हामी चाहिँ पैदल सुरु गरेका छौँ हामी दुईजना छौँ हेरौँ यहाँ चाहिँ अहिले कति बज्यो भन्दा एक एक बज्यो हामी कति बजे पुग्छौँ है त घुम्मै नहिँडेको मान्छेले गाह्रो छ ऊ त्यो टप यहाँबाट देखेको डाँडो नै हो त्यो खुम्बै डाँडो भन्ने हामी अब यताबाट घुम्दै 진짜 진짜 <laughs> साथीहरू हामी चाहिँ अहिले भेले भन्ने ठाउँ घटियो तर उकालोभन्दा ओह्रालो धेरै हिँड्ने जस्तो पो लाग्यो त मलाई ओह्रालो मात्रै छ त यार मान्छेहरू पनि थुप्रै भेटियो बाटोमा अगाडि पनि आउँदैछ जस्तो छ पछाडि पनि धेरैलाई हामीले ओभरटेक गरियो तर यहाँ धेरैले भनेको छ आज तिमीहरू खुम्बै पुग्दैन भनेर तर हाम्रो चाहिँ डेस्टिनेसन भनेकै आज खुम्बै पुग्ने हो Ah. something somewhere kìa đây à nữa à nữa à rồi xong rồi सक्नु हो मजा आइरहेको राम्रो ठाउँ हेर्नलाई तिन घन्टा सङ्घर्ष त गर्नै पर्छ गाह्रो चाहिँ भएको छ थकाइ चाहिँ बहुत लाग्यो है हजुर यत्रो ठाडै छ त पनि हामी चाहिँ अहिले यो देउराली देउराली भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो यहाँ चाहिँ एकछिन विश्राम गरेर चिया खाजा खाएर हामी माथि खुम्बईतिर लाग्नेछौँ त भयो जिउ यत्रो बाटो हिँडेर आएर यहाँ तातो चिया खाँदा रमाइलो भयो अनि यहाँ बस्दा हामीले चाहिँ नेपालमा मात्र पाइने दुर्लभ पन्छी काँडे भ्याकुर पनि टन्नै देखियो with cat hmm Huh? Bukan ya. apa warna ini kan. kan, kan. <laughs> हामी चाहिँ लगभग लगभग अब यो खुम्बे डाँडामा आइपुगेका छौँ यो माथि देखिएको डाँडा चाहिँ खुम्बे डाँडा हो अब हामी एक डेढ घन्टामा चाहिँ पुग्छौँ होला सायद 错啊，错啊。 enjoying here in Kumbai and we are having just noodle soup right now so tomorrow we are heading to Korchang and then we get back ए लायो लायो केटा लायो लायो लायो फोन लायो यता आउँदा लाउँदैन यार यता आउँदा लाउँछ औडा भइरहेछ औडा हान्नु नि यार ni ए उठ्यो फोन पनि हेलो हेलो मेरो त ठिकै आउँछ नि तपाईँको ओ हेलो hello hello <laughs> ए कहाँ हो तपाईँ ल है आज चाहिँ मौसमले साथ दिएला जस्तो छ परिरहेछ भनेको पुरा भइरहेछ है ल है ल यो चाहिँ लास्ट मन पर्यो मलाई बसेर जिस्काउनु छेक्यो छेक्यो

कोर्छन् बाई भाइ कोर्छन् हिउँ खेलेर आइयो मजाले मजा भयो